Hola, ¿cómo están muchachos? Mi nombre es John Mervin Como y sigo con eh, la instalación de Ubuntu Server 16.04. Fíjense que ya terminó de, la, parte de la instalación básica. Aquí nos está preguntando que si estamos, que si eh, nuestra red, o sea, para conectarnos a internet utilizamos algún proxy. No le escribimos absolutamente nada y le damos enter. aquí va a comenzar a pedir eh, los archivos necesarios para la instalación y configuración esto también se va a tardar un buen rato de la, instalación para la parte de instalación este, se recomienda que tienen que tener bastante paciencia a la hora de descargar el, software que necesita Ubuntu para comenzar entonces mientras tanto podemos ir eh, verificando las características que tiene Ubuntu Server fíjense que la ventaja que tiene Ubuntu Server como les dije es que lo podemos conseguir múltiples en múltiples plataformas de infraestructura como servicio que se están utilizando hoy en día. Por ejemplo, Amazon Web Services, ellos eh, utilizan, suelen utilizar eh, Ubuntu Server en sus servidores, además de una versión especial que tienen ellos para de Amazon Linux. Eh, pero sin embargo, la mayoría de las personas pues utilizan Ubuntu Server para la mayoría de los los administradores prefieren utilizar Ubuntu Server porque eh, el software es bastante actualizado es muy tiene muchísimo soporte y tiene esa, esa gran ventaja de, poder de poder eh, actualizar todo el software que se necesita eh, tiene muchísimo soporte y se puede escalar de manera muy muy muy fácil dice soportado por 5 años por Canonical en el primer video dije que eran 4 años pero no en realidad son 5 años eh, directamente por Canonical eh, pero que es la compañía que, que permite distribuir Ubuntu ¿no? y que es la promotora de Ubuntu a nivel mundial dice que corren la mayoría de las arquitecturas x86 64 rm que son eh, procesadores eh, mucho más pequeños, RM64, Power 8, IBM, bueno. Eh, son versiones bastante estables, ¿no? Versiones bastante estables. utiliza un contenedor, un contenedor de, de, de la máquina virtual que está mejorado mejorado para para el uso, para la, distribución y administración de recursos de la máquina. Eh, también dice que utiliza el kernel 4.4 de Linux, ¿verdad? Y el servicio de systemd, que es el administrador de servicio Y bueno, tiene este, otras características. Eh, es bastante estable, es muy versátil, lo utilizan eh, muchísimas empresas y es muy, muy, muy compatible. Esa es la ventaja que tiene Ubuntu. A muchos, a muchos de, los, administradores de sistemas no les gusta utilizar mucho Ubuntu, pero eh, como es la, versión y la distribución que más está eh, a nuestro alcance y es mucho más fácil de instalar, pues entonces por eso fue que decidimos trabajar con, con Ubuntu Server. Fíjense muchachos, esto se va a tardar eh, bastantico. entonces eh, se, les, se les agradece, como les digo, tener un poco de paciencia. Se está descargando información de internet. Esperemos que la, que la conexión nos ayude. Y una vez que termine, pues seguimos eh, la instalación y configuración. Muchísimas gracias.